Bu Bravo'ya hücum bir simvol, bir mesajdır. Bravo kimindir? Biz hamımız bilirik ki Bravo ailəyə yaxındır. Burada rahat var, o var, bu var. Heç bir şeyə, e, nədir, marketinqə hücum yoxdur. Heç bir banka hücum yoxdur. Məhz günün gün orta çaxırı, əlində avtomat, demonstrativ şəkildə Bravo'ya hücum eləmək bilavasitə İlham Əliyevə mesajdır. Kimin tərəfindən? Rusiya tərəfindən. Deyirsin, Mənim ehtimalım budur. Ehtimal. Mənim ehtimalım budur ki, Bravo'ya hücumu siyasi xarakterdir. Bu da maliyyəcə söhbəti yoxdur. Bunun arxasında da xarici dövlətlər durur. İndi bəzilər deyir İran durur. Şəxsən mən bunun İran tərəfindən edilməz inanmıram. Çünki dediyim kimi bu hadisələri mən bir-birinə əlaqələndirirəm. Baxıram ki, bir tərəfdən İlham Əliyevə təzyiq edirlər, digər tərəfdən İran həm də Rusiyadır da. Hə, nə fərq var? İran da Rusiyanın quyruğudur da. Güya hə, İran müstəqil siyasət aparmır ki. Sərdar bəy, yəni, Bravo məsələsində biraz dayanaq istəyirəm sizdən. Baxın, az yaşlı 2001-ci il təvəllüdlü olub. Əlində avtomat AK. Bu şəhərin içində necə bu adam? Yox, günün gün orta. Siz bilirsiniz bəli. o Bravo necə bir yerdir. Bəli. Tamamilə açıqlıq. Bəli, bəli. Tamamilə o mağazin ətrafında heç bir şey zad yox. Yəni ağıllı adam gedə bir rayonlarda bir mağazini yarar. Məsələn üçün deyim, Bəli. elə bir döngədə gedə eləyir ki, adam az olar falan. Yox, bu kameraların qarşısında. Yəni gecə vaxtı məsələn eləyə bunu. Amma günün günü əlində avtomat Bu o demək ki, nümayiş elətdirirlər də, bu hadisənin nümayiş elətdir, onu demək istəyirəm. Bu, buna deyərlər, nümayişkarına şəkildə hücumun təşkil edilməz. Biz bunu Azərdə də gördük, günün günü əlində avtomat gəldilər, getdilər. Azərə bizim orada neçə-neçə vətəndaşımızı terror elədilər. Bu günə qədər də o terrora görə terrorun danda dön dövlətlər müəyyən olunmayıb ki, bu terrorçular kim göndərdi Azərbaycana? O da Rusiya idi də. Aydın məsələdir. Metroların partladılması, Qazaxda avtobusun partladılması, 50 nəfərin ölməsi, Azərbaycan ordusunda hərbi hissənin partladılması, 200 əskərimizin ölməsi şey vaxtında, Yelçinin vaxtında. Bütün bunlar hamısının Rusiyanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müxtəlif diversiyalar. Mən də dəqiq əlimdə məlumatım yoxdur, ancaq mən hadisələri təhlil edəndə mən görürəm ki, bu açıq-açığına Rusiyanın son vaxtlar Azərbaycanın, məsələn, İlham Əliyev Brüsselə gedir, İlham Əliyev Vaşinqtona gedir, Qarabağ danışıqlarını aparır, qəbul eləyir, etiraz eləmir. Müəyyən bir müstəqil siyasət aparır. Lavrovun səfərindən qabaq gedir, məsələn, Türkiyə ilə məsləhətləşir və s. Bu siyasətə qarşı Rusiyanın reaksiyasıdır. Mən bunu beləcə izləyirəm. Təzyiq. Yadda gəl 44 günlük müharibədə İlham Əliyev dedi ki, siz bilmirsiniz mənə necə təzyiqlər olur. İndiki halda da mən bu Bravoya hücumu bir adi e, qarət e, aktı kimi yox, siyasi bir akt kimi qəbul edirəm və düşünürəm ki, hüquq mühafizə orqanları bunu araşdırmalıdır. Bunun arxasında doğrudan da bizim ehtimal etdiyimiz siyasi sifariş durucuya yox, siyasi sifariş durucuya bu İrandan verilib, Rusiyadan verilib və bunun arxasında da hansı məqsəddə durur. Nə qədər şəxsi vaxtsa döymək, özünü döymək, mərsələ. Nə demək? Yox, ey, kimdir ki, Hadişahın sən səhnə İndi yaxşı İmam Hüseynə eləyirsən başa düşdüm. Bu nə deməkdir? Peyğəmbər bizə nə buyurub hədislərində? Ölən dancaqlamayın, narahat olmayın. Düzdürmü? 3 gün yaz saxlayın. Ecə yaz saxlamaq məsələdir. Məndə indi o hədisdə, səhih hədisləndə elə şey yox. Yəni peyğəmbər yolu ilə niyə getmisiniz? Niyə oturmusunuz siz, tutaq şəxsi vaxtsa gedirsiniz? Bunu imam səviyyəsinə qaldırırsınız siz. Yaxşı, başa düşdük. Et imamda da düzgün deyil, amma eləyirsiniz. Bəs bu tutaq ki, imam deyirəm, bunu, bunu niyə siz şəxsi vaxtsa gedirsiniz? Niyə bunu dini rituala çevirirsiniz? Bu adi bir insandır. Peyğəmbər deyir ki, mən də sizin kimi bir insanam. Allah Teala Quranda deyir ki, peyğəmbər də öləcək, o da sizin kimi bir insandır. Hacı Şahın bəyəm peyğəmbərdən, imamdan, ondan bundan üstündür ki, sən onun ölümünü bu cürə rituala çevirirsən. Hə? Mən bunu demək istəyirəm lan. Bundan nəsə bir şey çıxartmaq istəyirsiniz? Olmaz axı belə. Yəni bizim ya bu ifrat dərəcədə məhəbbət ifadə eləməkdir. Amma bu da düzgün deyil. Hər şeyin bir qaydası var da. Gecə yəni sən gecə səhərə qədər şəxsi vaxtsa getmək nə deməkdir? Ölülərin ruhunu narahat eləmək nə deməkdir? Əgər müsəlmansansa, nə deməkdir bu? Hansı böyük din xadiminin öləndə qəbrinin üstündə, İmam Xameynin qəbrinin üstündə kimsə gedib, şəxsə gedib ölən günsü? Olmuyor baxa belə bir şey. Yox, gülürsünüz belə... O yəni Xamney imamdır, ona, ona güldüm Xomeyni. Nədir? Xomeyni yəni imamdır. İmam demirlər Xamney. <laughs> Elə deyirlər də. Elə deyirlər də. İndi hər halda İslam Respublikasının əsasını qoyan bir adamdır. Əsasını qoyan adamlardan biri. İranda şeytan Respublikası. Ayso. Bu adam öləndə siz bu da Hacı Şahinin qəbrinin üstünə çıxarılan oyunlar çıxarılıb yox. Mən bunu deyirəm ki, bu düzdür, bunu eləməyin. Bu dinimizə də ziddir, Hacı Şahın ruhuna da bir e, incidər. Heç Hacı Şahın özü dini qoysaydı bu hadisəni pisləyər. Razı olmazdı, bəli. Çünki Hacı dövlət dövlətçi mövqeyi və indi də İran istəyir ki, bundan istifadə edir. Görür ki, burada gənclər Hacı Şahın davamçıları Hacı Şahına böyük hörmət var. İstəyir ki, təzədən o Azərbaycanda da ki, onun əlaqini yığışdırıblar, onun tərəfdarı olan mollalarca da tutub istəyir yeni bir öz üçün şey açsa da Hacı Şahın tərəfdarlarını çəkir İrana tərəf. Hə. Ona görə Qumda onun çox... Azərbaycanda elə böyük din xadimləri ölüb, İranda heç xəbərləri olmur, kimdir ölə? Hadişahın onların yanında kimdir ki? Və bundan qabaq, Allah şükür Paşazadədən qabaq Qafqaz müsəlmanları, şey, Hacı Axund var idi, öldü, rəhmət öldü. On, o İran onunla bağlı yaz saxladı. Heç xəbəri oldu ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx falan, Axund falan kəs rəhmətə gedir. Bu Hacı Şahın Azərbaycan xalqının ikisidir. Bəli. Bunun ikisi Azərbaycan xalqına aiddir. Biz İranda ölən hansı ayətullah ilə bağlı burada yaz keçirmişik? Keçmişik? Xeyr. Yüzlərlə görkəmli ayətullah ölüb İranda. Heç birinin Azərbaycanda yaz keçib. Xeyr ona Acı Şahinin tutaq ki, Tehran Qum şəhərində böyük yas mərasimi keçirilir. Şəkillərini asıblar, onu ediblər, bunu ediblər və oradan da Hacı Şahini İranın buradakı maraqlarını təmsil edən bir qüvvə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ona görə mən buradan din qardaşlarıma demək istəyirəm ki, xüsusən şiə qardaşlarımıza, xüsusən Hacı Şahinin tərəfdarlarına, onun e, belə deyək də təbliğini qəbul edən, dəvətini qəbul edən adamlara bu Hacı Şahına olan məhəbbət, Allaha olan məhəbbət üstəməməlidir. Hacı Şahinə e, olan münasibət Qurana, dinimizə olan münasibətə üstələməməlidir. Hacı Şahinə olan münasibət dövlətimizə, millətimizə münasibət üstələməməlidir. Burada çox incə bir xətt var ki, çox kiçicik bir addımla siz bu xəttdən o tərəfə düşməklə həm şirkə gedə bilərsiniz, həm dövlətə zidd bir mövqeyə düşə bilərsiniz, həm də yanlış bir addım ata bilərsiniz. Zaten Hacı Şahın əksinə, bunun əksinə olan prosesləri Azərbaycanda inkişaf elətdirən bir addımdır. Əlbəttə Azərbaycan Aşura günündə ilk dəfə Bəli. Azərbaycan bayrağını qaldırdı ki, məhz bu bayraqda Bəli. İslam nişanəsi var. Amma indi əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin, e, Hacı özü də istəməzdi ki, onun vəfatından İran istifadə Dərhal eləsin. Dərhal xurafata yuvarlanırlar da. Bax, Hadşahın ölüb, ölən bir adamın ən böyük ona olan hörmət onun müəyyən etdiyi yolla getməkdir. Tutaq ki, hə. onun ideyalarını yaşatmaqdır da. Gedib də qəbsantda səhərə qədər qalmaq, bunu da götürüb təbliğ eləməklə siz buna nə don yedirmək istəyirsiniz ki? Nə deməkdir bu? İslamda bəyəm elə adət var. Axı biz niyə dinimizi tutaq ki, Hacı, Hacı Şahanla bir ayətullahdır. Məsəl üçün deyirəm. Ayətullanın ölübsə, onun xətrinə biz dinə nəsə yeni bir şeylər qatmaq. Bu nə deməkdir ki? Mən heç anlaya bilmirəm və bunu da yanlış hesab edirəm. Burada